Ang gagawin natin ngayon ay maglalaro ng Katamari. Ano ano ba ano ano bang ano ba yung kwento? Ba, why, why is it Katamari? Ano yung kwento niya? Tutorials. Sin, sino bang first time? Me. Okay. Ah, so, Zero. ikaw ang tutorial. Roll your Katamari and grab everything you can with little of... Oh, okay. Sige, got it. Ayan si Jero. Yeah! That's me! Ayun o. Oh. La, la, sila nagkakaano tapos siya naghuli lang ng paru-paro sa likod. Apparently. Meron. Oy, meron nga palang internet dito. Hindi pa fiber, pero... Hintayin niya. We'll get there. <laughs> Hmm. Pag nakita nilang nag-online bigla ang break stream. Oh. Yeah. Yeah, though, na. we haven't forgotten. Nag-announce din kami na mag twitch kami. Yeah. I'm trying to... I'm gonna go here muna. By the way, hindi ako yung naglaro nito ah, si Kay. <laughs> Si Kay naglaro nito. Nanonood lang ako. But, But defensive and saya ka na Hindi, hindi. Kasi baka in-expect ng viewers natin na nalaro ko na siya at ano, Mm. alam ko yung nangyayari. Ang cute. Okay, Hey, we're reading the lore, aren't we? Oh, should I? Oh, oh well. Grabe. <laughs> Hindi ko alam kung bakit, pero nagugutom ako sa colors niya. Actually, Parang, parang gusto kong mag-dessert buffet. Saan ba may dessert buffet dito sa Cubao? Meron. Ano, wala sa Cubao, pero merong dessert buffet dito sa Quezon City. Saan? Dun sa ano? Ah, shit, nasa dulo ng ilaw. Shit, 3 Three minutes minutes, lang. Sa ano? Saan yung paggawa ng kotse? Yung maraming talyer? Maraming talir. Ah! Sana stream to para tulungan ako don't know where. Where do I go? Just keep going just down, look for smaller objects. Yun, yay! Yeah. So, bibigyan mo ng kulay itong playground na to. Shit! Nakakagutom ah. tong stage na to eh. Alam ko to. Ah, I like this, I like this. No, no, no, no. no. Pag lumaki ka, pwede na yung gingerbread house. Anyway, yung pangalan ng ano na yun, dessert buffet place na yun, Love Desserts, nakakain na ako doon twice. Tapos, mm. if I remember, 100 170 per person lang. Ooh. Oh, as in, kumain. Ay, wait, merong dessert place dito. Pero, P- Pinoy dessert siya. Ano yun? Sa, dyan sa Nenas. Actually, dito sa Cubao. Ah, yun dyan? Oo. Di ba merienda buffet yun? Well, in a way, may desserts din siya. Hindi, yun kasi, yung sa Nenas, Oo. ano siya eh, yung mga bibingka lang, gano'n. Um, turon, gano'n. yung mga may kulay lang ang pwede mong Oo. kunin. Love desserts. Ah, okay. I got it. Love desserts. May cakes, merong mais conyero, may halo-halo, may ice cream, merong chocolate cakes din, cheesecake, ganun. Oh, Ah. Yan, may, may wafer, may biscuits, merong biscuit. May donuts din. Ah, hindi na... Hindi siya sobrang sarap. Pero dahil matamis, di ba? Yung gusto mong mag, ano, presyo niya eh, magkano lang ba? Oo. Ewan ko lang ngayon ah, kasi hindi pa ako nakabalik ngayon doon. Pero lagi siyang puno. Kasi affordable lang sa ano eh. It's an affordable dessert buffet. Oo, oh, pang estudyante. Under one minute left. Ano yung goal mo dito? Ba't parang hindi sinasabi yung goal? Iba yung number of sweets yung binibilang pero ano. Oh. Pwede na ata yung bahay na yan. Yeah, pwede. Yun o. Pizza ba yan? Ay, ah, hindi. Biscuit. Hindi, ano yun? Yung Pop-Tarts. Ooh. My God. Grabe. Gusto ko ng Twinkies Vlog worthy. Ang cute. Ang cute text niya. <laughs> Rolled up a broken heart. Puso kaya. Ayun na tayo sino habang lumalaki siya eventually abot sa puto, hindi mo kita yung print. Teka. So, may ano Nas, Nasa sa baba. dulo ng dila ko talaga yung, ano, yung, yung location. Ano, Teka, i- google ko na. Malapit sa Q-Ab. Oy, kunin mo yung mga tao. Big enough na to. Oh. Oh. Hindi ko alam yung... So anong goal ko dito? 2 meters? Ah, Where's the brothers? Oh, so Ah. Ayan kasi, siniskina ako yung dialogue. <laughs> Hindi ako nag... <laughs> Shit, saan nga ba to? Okay, meron sa Fairview. Banawe! Sa Banawe, madali lang mag-commute papunta doon. You just ride a jeep to... But, Jalo, ah, but, what did we just tell you about skipping the dialogues? Oh yeah, kapag natalo ka, merong minigame. Magagalit si Cosmos kailangan mo siyang ilag. Ah! Ah! Ay! Hmm. Okay, nabigyan ka. Ayan ah. Again, again, again. Basahin mo yung dialogue. Off to roll again, you are a persistent pixie. You know the rules? Yes, well then, get along. Nope, <laughs> I didn't get to read the rules. Yeah, boy. Okay, so ang mangyayari is, pag sobrang laki mo, akyat ka ulit doon para Yeah. kunin yung dalawang tao doon. Chika, right now you can only get stuff that's in color. Oo nga. Ka kabibigay ko lang kanina eh. Kumusta naman yung BK mo? Anong in-order mo? Ah, four cheese whopper. My God. Onion rings, apple juice. Nagutom ka pa. Tapos yung kinain ko din ng isang araw. Ano yung kumain ka para magutom? <laughs> yung 250 pesos ko na wala na lang bigla. Grabe. Manalig tayo. Kapit lang, be. Sa Pinterest, ano siya? Katamari inspired na wedding. Talaga? Seryoso Oo. ba Kutsara. to? As in, Paano yung, yung groom, may ganyan. Yung ano, yung helmet ni Prince. Well, hindi siya ah. helmet. Yung Hindi ko hat, naman alam kung anong klaseng headgear, whatever. nilalang sila Prince eh. But yeah, yung wedding nila, Katamari inspired. Tapos sa backyard lang nila. dalawa. Okay, so they're big enough now. Okay, so Pwede na siguro si, dalawa. ano? Sige, hanapin ko na yung brothers and sister. Nasaan ba? You got 40 seconds. Paano? Bob, ayun. Sa taas. Back up, back up. What you gonna do now? Is it a sweetheart, a sugar tart? Let's see. Okay, saya siya. Hmm. Tuwan tuwa, actually, if you read the dialogue, quirky yung pagsulat niya. Gusto ko lang ganyan damit. <laughs> Seryoso ba yan? Gusto ko rin na ganyan headdress. Kasi naka, naka ganyan ako, nakahilata lang dyan sa couch. Tapos may darating na customers, welcome. Oh. Sweets collected, 57%. Yeah. Yo, not sweet at all. Not taste at all. What have you been rolling, doorknobs? <laughs> That's what she said. What? What? What Huh? did you get the most? Snacks, fantasy, seating. Puro furniture na. Akatamari packed with snacks. Good roll. Now scoring. Carry the Google and score. Twenty-four points. Twenty-four. Um. So this is being graded on a curve. Yes. Oh, forget it. Just forget. Uh, so to hear it You got a present, yes? Perfect. For the prince, you use it well, yes? Now for the star, turn well. Ang cute ng idea. Actually, naaaliw ako dun sa idea na uh, ano, ang gameplay niya is yun lang, simple as hmm. trying to collect stuff. Ah, Simple but ano kasi diba, tinamaan yung king ng ano, so binubuo may memories niya sa mga planeta. Yep. Ah. Na bagok na yung, yung ulo niya, diba? Mm. Tsaka ano siya, eh, parang in coma. Oo. So, parang pumasok sa ulo sa niya. ulo niya ibalik yung memories. <laughs> so, naalala niya yung queen Okay. na ginawan siya ng sweet desserts. Ang cool nito, ang ganda na. Ang ganda na walang effort yung ano animation. Pero makulay. Oo. I mean, ibig sabihin no, not trying to take themselves seriously type. Ah, Okay, so mag-alternate ka between si Robo King and si King. Parang hmm. kada may ginawa si Robo King, may bagong memory kang aanoin kay King. Basically, I think, uh, ako, ang takeaway ko dito as a new player, um, sobrang ano siya, sobrang eye candy, <laughs> literally. Yeah, literally. Literally eye candy siya. Tapos, ang ganda yung music. Gusto ko yung background music na tumutugtog. Mm-hmm. And I like how simple it is, for especially for new gamers like me na medyo first timer pero diba? sweet lover. <laughs> wow, talagang buha nga tayo ng sariling tagline din. <laughs> Oo nga eh. sarili ng segment, sarili na tagline pa. Oh, sumulat ka lang ng tagline para sa akin. yeah. Ako gusto ko to. gusto ko siya. Um, it, hmm. it, it makes a new player like me interested in, you know, exploring new stuff, yeah, understanding mechanics actually, and learning how to be patient with instructions. <laughs> <laughs> so, hmm. <laughs> Kasi ganda rin ng consequences. So marami siyang little surprises. At least yun yung pers- perspective. This is a glimpse oh. into the mind of the Japanese game developer. Yeah. yeah. Not only that, Not ano siya, parang mas mako-consider mo siya as ano, parang uh, game as art. Oo. Wow. Actually, and for me, uh, this is a really good game to be you know, played by people mm. who are out to just enjoy their day. Exactly. Humab fun ng humab fun. Kasi, uh, yun ang point ng breaks. Babaw niya na. Uh, have fun, guys. Oh. Hindi, tsaka ano eh, mayroon mga ibang naglalaro nito. Parang sinasabi, what the fuck is this game? I don't understand. Oh, parang, you don't really need to understand because hmm. it's art. <laughs> Hindi ka, di ba? Parang, ang gaming naman kasi, hindi naman kailangan may iniintindi ka. Just oh. play it for the sake of playing, di ba? Yee, ang saya nito. Mag- maglaro ka para lang humapfan. Yee, ang saya-saya nito. Sobrang Hmm. aliw Oh, yun lang naman talaga yung point ng game eh. So, the, the, the word game itself inherently has enjoyment attached to it. Bre. Bregs! See you next episode. Bregs!